Ara els volem parlar d'un cas que ha qüestionat la definició de violència vicària. Actualment només es considera que existeix quan és un pare qui fa mal als fills per fer mal a la mare. Però aquesta definició deixa fora el cas del Sergio. La seva dona va matar la seva filla per fer-li mal a ell. Es queixa que les administracions no li han donat cap suport. Desde que me ha pasado esta atrocidad, ¿no? de que la madre ha matado a, a mi hija para hacerme daño a mí, Eh, me he sentido olvidado sobre, con las instituciones, olvidado. Al final, sobre todo, mi hija está olvidada porque no entra dentro de ninguna estadística. És la queixa del pare de la Iaiza, una nena de 4 anys morta per la seva mare a Sant Joan d'Espí. Tot i que la mare va cometre el crim per fer-li mal un cop ja separats, el seu cas no es contempla com a violència vicària perquè l'actual legislació només ho preveu quan l'assassí és el pare. La Mara, que va a intentar suicidarse después del crimen, es a la presó pendiente de judici. Ella dejó varias cartas eh, declarando lo que había hecho y lo que y cómo lo había hecho y para qué lo había hecho. Mi caso, al ser eh, el diferente, que yo lo entiendo, ¿no? Al final el 99% de las veces lo comete el hombre, ¿no? Pero ahí me ha pasado a mí al revés. Vamos, eh, al final quiero la misma justicia, el mismo apoyo. El seu cas va quedar invisibilitzat per la mort de dues nenes a mans del seu pare a Tenerife. Sis mesos després ha rebut la primera disculpa oficial de l'administració per part de la consellera de Justícia. Des d'avui es crea un registre propi català per contemplar aquests casos. A partir d'ara, ja hi, hi hagués sigut en aquesta llista. Per tant, a partir d'ara hi figurarà. Com diu el pare, no, no és per ser una estadística, sinó per tenir-la present. Posarem a disposició del, del Sergio els recursos que tenim en l'oficina d'atenció a la víctima. L'actual recompte infants morts per violència vicària el fa el Consell General del Poder Judicial. Segons aquesta estadística, durant aquest any, 5 menors han mort a l'Estat, només una a Catalunya. El nen assassinat pel seu pare en un hotel a Barcelona. Yo dije, madre mía, ha pasado lo mismo, pero al revés. Y cuando veo todas las noticias, eh, que es el primero en Cataluña. No es el primero en Cataluña, son, llevan dos, somos dos. Una es mi hija Yaiza,